elk zijn dag. February 21st, 2021 is International Mother Language Day. el Día Internacional de la Lengua Materna. La Journée internationale de la langue maternelle. 二月廿一号系国际母语日。 Це можливість відсвяткувати культурне різноманіття та багатомовність у всьому світі. Para celebrar essa data, nós lançaremos um vídeo por semana das von einem der Mitglieder unseres Teams in dessen Muttersprache präsentiert wird. Porque el desarrollo web puede hacerse en cualquier idioma y para cualquier idioma. 如果您不了解这些语言，请别担心， எல்லா காணொளிகளிலும் மொழிபெயர்ப்பு இருக்கும் Suscríbete al canal de Chrome Developers en YouTube. Om een melding te krijgen zodra de eerste video uitkomt.